Alam niyo po tayo, tinitignan-tignan ko ito mga kapatid, yung speed, par parehas yung space natin, ibig sabihin, yung pwede nating i-travel, distance, alright, para parehas, para lumago tayo. Alright? From here, papunta po rito, iisa lamang space po natin bilang isang Kristiyano. Follow me carefully. Pero, we are running and living with different speed. The space is the same, but the speed is not the same. Sa paglago ng isang Kristiyano, mga kapatid, parehas yung pupuntahan natin, parehas yung aabuti natin, pero yung iba, mga kapatid, hindi para parehas yung speed natin. Alright? May mga tinatawag na walking Christian. Kung mula dito hanggang labasan ng mga hotel, sa haya kung tawagin natin, okay, sa may gate, gate niyan, sa may, uh, uh, yan dyan, sa TESDA, alright? Sa may TESDA. Pag nilakad natin yan, tin tinan mo yung kristyano, naglalakad mula dito, papunta roon, it will magsasabi siya, makukuha natin kung ilang oras niya or ilang minuto niya gagawin yan. Pero yung nagpo, pag, pero yung isa na manggagaling dito, na magbibisikleta mga kapatid. Alright? Bibisikletahin niya mula rito hanggang doon, mas mabilis kaysa naglalakad. Are you following me? Yung isa naman ay gagamit siya ng motor. So motorized or motorcycle. Alright? So magmo-motorcycle siya mula dito papunta doon sa lugar na yon, makikita niyo po na mas mabilis siya kaysa bicycle yung bicycle mas mabilis kaysa naglalakad. Pero yung motorcycle mas mabilis kaysa bicycle. Here's what I'm saying. May kristyanong walking Christian, may kristyanong bicycle Christian, may kristyanong motorized Christian. You see, the space is the same, but the speed is not the same. See that? So dito lamang, five years, sabi ni Paul, okay na. Dapat lumalago na kayo. Pero dito kapatid, in 30 years, imagine that. 25 to 30 years, grabe na yan, wala pa rin. Kinakailangan bumalik pa rin kayo doon sa dating turo. Babalik kayo. kinakailangan kailangan nyo pang turuan uli kung ano itinuro sa inyo. See that? Now, this is very important, kapatid, na take, i-take note natin para makita po natin kung gaano na tayo kabilis, gaano kabilis ang paglago natin. Kapatid, ang bilis ng paglago natin ay nakadepende sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. You see, the Bible, the, Bible, the, Bible tells us in verse number, number 11, of whom we have many things to say. Sabi ng author, napakarami kaming dapat sabihin sa inyo. Alright? At napakaraming dapat ninyong malaman. But, ang problem ninyo ay hard-headed kayo. May problema kayo sa pagtanggap. You see, yun ang problema sa pagtanggap. And so, ginamit po mga kapatid, yung metaphor dito, nang sabi ng Biblia sa verse Uh, uh, so verse number 12, For when for the time ye ought to be teachers. Imagine, sinasabi ng author ng kapatid, na yung kanilang kalagayan ngayon ay hindi nababagay sa kanilang spiritual condition sa yung kanilang tagal sa pagkaalam nila sa salita ng Diyos ay hindi nababagay sa kanilang kalagayan bilang isang Kristiyano na malago. Nakuha niyo po, Alright? So, hindi na nababagay. Yung bang matagal na kayo rito, pero kinakailang bumalik pa rin kayo doon sa dati niyong alam. Ang alam niyo lamang, ay pabalik. balik kayo doon sa doctrine of salvation, doctrine of baptism. Wala na kayong ibang alam. Sabi ni Paul, So hindi kayo umuusad. Yung kalagayan, na, naunawaan niyo mga kapatid, na yung kalagayan ng isang bata, na, third, uh, ah, na isang tao na 30 years old ay hindi na nababagay sa kanya na may hawak pa siyang tupon. That is exactly what the, what, what the author of this book is talking about.